Hallo bei diesem kleinen Videotutorial. Und zwar habe ich von einem Freund die Frage bekommen, also ein paar Fragen bekommen zu der Form, zu den Forms. Ja, und das möchte ich euch jetzt mal zeigen. Ich lege jetzt zum ersten Mal ein neues Projekt an, eine Formanwendung und nenne sie Größe nicht ändern. Okay. dass das äh, ganze Betriebssystem oder das Programm hier allgemein nicht so flüssig läuft, ist ein kleiner Fehler an der Virtualisierung. Ich schaue allerdings mal nach, dass ich den Fehler auch behoben bekomme. Okay. Ihr seht vielleicht dieses Flackern. Das ist halt dieser Fehler. Okay. So, ich führe das Ganze mal aus. Hat es etwas in der Größe verändert. Und ihr seht, ich kann hier die Größe verändern. Hier. Und auch hier. Okay. Und das wollen wir jetzt abstellen. Und zwar ist es ganz einfach. Das ist natürlich das blöd, wenn immer diese die Taskbar reinkommt. Und zwar hier unter Eigenschaftsfenster. Hier ist mal raus. Da rein. So. Und dann gucken wir mal Size. Und kopieren uns das. Und gehen zu Maximum Size. Einfügen. Minimum Size einfügen. Ah, okay. Probieren wir mal aus. Also die Fenster hier sind noch da. Ihr seht, auch wenn das nicht viel bringt. Und das hier bringt auch nichts. So, und hier noch einmal doppelklicken und hier rauf, beziehungsweise hier Falls auswählen. Ihr seht, Minimieren und Maximieren ist nun weg. Okay, und nun zur zweiten Frage, wie wir ein neues Form öffnen. So. Erstellen, neues Projekt, das alte verwerfen. Form und zwar mehrere, okay, mehrere Forms. So, ich zeige euch das jetzt erstmal an einem normalen Form. Hier ein Button. Ja. Doppelklick und Form. Test gleich New Form. Okay. Im Prinzip war es das auch schon. Allerdings wird es noch nicht gehen, da wir es erst noch müssen auf Show, also auf Zeigen, sichtbar setzen, dafür geben wir hier einen Test. Punkt. Show. Führen es aus, probieren das aus. Button und wir haben ein neues Fenster. So, jetzt erstellen wir mal ein neues Fenster. Windows Form hinzufügen. Zwar ist das nun mein Testform und ich nenne das Form 1 in Main Form um. Okay, das ist so eine kleine Angewohnheit von mir. Immer schön einheitlich. Und jetzt ziehe ich hier mal ein Button 1, ein Button, ein Label und noch Textbox. Speichern alles ab. Okay, speichern ab. Gehen wieder Okay, das war natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Ja. Okay, klicken wir doppelt auf den Button. Und das kommentiere ich jetzt mal aus. Und zwar Form, Test. Und jetzt kommt es gleich New, Testform. Wieder Test Show und führen die Anwendung aus. Debuggen. Klicken hier drauf auf den Button und unser Form wird geöffnet. Und nur noch zuletzt gehen wir hier drauf, neues Element hinzufügen und übergeordnetes MD I Formula Ein Multi-Document Interface. Okay. Und dann ändern wir es hier mal um. I parent. So. Und Führen wir mal aus. Ich weiß, es ist faul. Klicken hier drauf. Dadurch kommt dann das eigentliche Fenster. Und das ist halt ein Multidokument. Ich kann jetzt hier ein neu und dann wird hier ein normales Form, wie wir es eben schon hatten, also nur ein Form. Das können wir natürlich auch ändern. Und ich öffne mal mehrere Fenster neues Fenster überlappend, nebeneinander, untereinander. Alle schließen. Ja, das ist natürlich eine nette Spielerei. Dann gehen wir mal noch auf den Code anzeigen. Und show new vor. Da wird dann halt ein neues vor. Können wir, wie gesagt, wieder ein Test Form nehmen und hier Fenster plus die Anzahl von Fenster. Ja, ich führe mal wieder aus. Klicken hier, hier drauf und nun Fenster 0 und hier halt unser Testform. Das ist ein kleiner Bug, den können wir aber auch noch ganz leicht abfangen. Und was setzen wir hier if child from number gleich 0, dann child from so. Führen wir wieder aus. Und schon steht hier eine 1. So, ich hoffe, euch hat dieses kleine Videotutorial gefallen. Ich habe alle Fragen beantwortet und ihr abonniert mich. Vielen Dank, euer Sebi Videotunes.